mamá gratulacje Kiedy jesteś blisko Kocham Cię Kiedy Ciebie nie ma Kocham Cię Kiedy trochę się złościsz Kocham Cię Kiedy jesteś obok Chcę przytulać Cię